你别笑。 <laughs> Mm-hmm. what Better do doing? <laughs> 棒。 <laughs> Inca, what are you <laughs> doing? Inca, you're gonna fall, you're gonna fall! 别动，别动，别动，别动，别动，别动！哎呦，我的天哪！坚持一下啊，马上就好，马上就好，你看，走不动啦，还要抱，羞不羞啊？啊，雅璐啊！